汽车旅馆，我现在就要跟他们去汽车旅馆了。我人生第一次去，然后就跟你们去了，好害羞。你们两个男生带我去汽车旅馆，好可怕哦。现在差不多晚上十一点，我先走了。好，我们现在进去吧。Go，哎，就是这里。原来我们真的是走路进去的。 本来以为是车走的路，结果 <laughs> 不是你开车，他开车，你开车，好漂亮哎！我觉得很美哎，第一次来都不会哎，很酷哎，这样子，它就是一格格，对啊，所以这个已经是房间了吗？对，真的有人的话就是关起来，对不对？哎，我们真的新手，这三个人什么都不懂， <laughs> 好好笑，我觉得那那个服务员都以为我们是。 要过二做那些。因为正常来其实旅馆也是，嗯，就是好好的休息吧。只有我们 y o u t u b e 才会这样子过来纯拍片。他们有不同的房间，都是不同的主题。然后为什么我们会有两个房间？是因为本来我们打算要一个房间，结果他说因为我们三个人，我们不能只用一个房间，所以我们现在就是？ 有两个房间可以用，是芭比跟恋恋马姬，不是什么。听起来很很女生。对，好像有一点感觉。别讲电台，他就很开心。 <laughs> 哎，我很期待我第一次哎，五五一三哎，我们房间很远呢。呃，在哪？我们五一三在哪里啊？因为我们是第一个走路过来。 <laughs> 好酷。哦、 拖鞋，哦，还要关门哎，哦，然你一进来就关这个，很有经验，哎，直接就可以了。这个是插电，哇，这是芭比，烟味很重，我觉得第一个是刚刚有人抽烟吧？是刚刚结束吗？ 啊竟然没有色色的杂志，我以为都会有哎。嗯，完全就是时尚杂志。对，找到了， <laughs> 妈妈找到了，保险保险套套保险套保险套。哦哦，哇，还可以有 feel，有 feel，有 feel，蛮厉害也可以，当然也可以调整这么多。就先在这里，然后男生就这边看嘛。啊！这 对对对，等一下哦。好好，等一下，等一下。好，现在我们要拍影片的封面，然后就是导演，然后然后我们对的，我们要这样躺下来。导演，我觉得好像在拍 A 片哦。我们是 A 片的导演，好不好？ 你先躺下去， <laughs> 然后你让大家看键盘。好的。然后 Mira， <laughs> 你也性感一点。好。 <laughs> 是这样子吗？大家，他们都做这样吗？好酷然后呢，一间房咧，大致上係咁样，真系比我想象中细好多。因为入到嚟就系张床，跟住呢个厕所，跟住个光幾好嘈。 但系就比較普通咯，我覺得。咁因為我哋非常之好彩我哋有兩間房啊，咁所以咧呢一間房嘅介紹咧就會喺佢哋嘅 channel。我們現在就去別的房間去看。對，Go Go。我哋諗住嚟五二八嘅時候，跟住佢鎖咗。我覺得他是保安，所以他就會關門。 哦，很熟哦，第二次哦，汤米。哎，真的完全不一样感觉。我觉得这个比较美，可是这个比较像一般的饭店。这个比刚刚漂亮。我们来看看有没有色色的东西。保险套有超薄型，对。然后还有这个什么润滑剂吗？那其实基本上的东西都是一样的。嗯。也是可以免费吃的这些东西。看我们进去那个后面。 是厕所的部分啦。哦，哎，它这个比较漂亮耶。你们两个可以进去了。我们三个可以进去。哎、哦。哦。哎，很大哎。真的三个人耶。嗯，真的。可是你不会按到，我很怕你按到。 <laughs> 泡温泉的概念。啊，对，为本会男女一起泡。 <laughs> 不不不所以你们没有跟女生朋友一起泡。因为我们要裸体啊，怎么可能？可是不是说？ 也是会一起进去，只是你不会故意看这样子，比较少嘛。哎，真的。 这个有点一点点小涩涩的感觉，然后这个没有。可是我觉得跟我想象中的 motel 有点不一样，就是我想象中的可能就是很漂亮，然后很多那种可能情侣会用得到的东西，嗯，但是都没有，就是一个很普通的一个像饭店的一个地方，有一点无聊呢。怎么办？因为这里是听说台湾最有名的汽车旅馆，嗯，所以我以为有很多什么特别的东西，因为。 可能刚好我们是最便宜的那个价钱，因为我们是两个小时一千五百块，它因为还有一千七两千块这样子的，搞不好它最高级的就是有很多很很好玩的东西也不一定。嗯，对，所以你们会想要再来看那个吗？会会会，对，一天要拍吧？跟谁？也不用拍吧？为什么？ <laughs> 说什么啊？没有没有， <laughs> 不知道。哎， <laughs> 哇，很帅！天哪，我们我们我们在别的房间做了这种事情，导演，可以，这个是我们的纪念照片。我我们第一次拍照就拍这个， <laughs> 完。 不会忘记的那很有回忆、啊。好啦，咁今日呢一個 hotel 初體驗咧。 非常之算唔算成功咧？我覺得幾特別嘅呢個體驗，因為第一次入嚟啦。其實因為今日係平日啦，但係我哋見到好多集都系有落咗落嚟嘅，即係系正係有客人，即係平日都咁多客，都幾受歡迎喎。原來木頭呢樣嘢，因為我從來冇去過木头啦，唔知木头係咩一個形式嘅地方，跟住發覺都幾得意、幾特別嘅。即係如果可能想休息咁樣兩個鐘瞓下覺咁樣，其實都 OK 嘅。如果可能你冇地方去，好， <laughs> 今天都影片呢，非常的。 呃，圆满的结束。喜欢这个影片的话，帮按一个赞吧，然后记得按订阅，还有小铃铛，就不会错过最新的影片。然后去看三人这篇频道，谢谢大家收看，拜拜。拜拜。